y vamos a hacer una suma. Una tiene un año. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro años. 6, 7, 6, 7 de un año, 7 de un año. Poñarle, pues suma, pues ponemos así y luego, uno, ponemos uno de un año, otro, de otro, dos, de otro, tres. que si fuera 7, para llegar a 10 se sumarían 3. Si 7 para más 10 pues son 3, y aquí son 3, esta es de 7. De 20, 25. Entonces vamos a comprobarlo. Con un de con uno de cinco que me ha dicho que es el mi amigo dice que es este, pues sí. Y ahora os voy a explicar con otra forma distinta, con estas bolitas. cinco cubillos que son unidades, ¿no? Ponemos una, dos, tres, cuatro, eh, cinco como hacen 5, dan 10. 5 por 5 es 10. Mira, con esto vale. Con estas 6 que te cogido, que vale. Mm. Ahora es verdad, solo necesitas más. Pones esta. Aquí es la de 9, porque... ¿Por qué? Porque te una más... un cubinho mais Aquí tengo cinco cuadraditos. Unidades. Y ahora estos ya me que son cinco. este son cinco juntando. Ah, perfecto, perfecto, sí señor. Porja. Pues ahora... ¿Con qué paus de cores son o 25? E Para recordarnos todos. Con dos naranjas... Pues oye, ponlo ahí, pon ahí. ¿Esos son cuántos? ¿Cuántos estáis ahí? Dos. ¿Cuántos estáis? Dos. ¿Dos qué? Dos decenas. ¿Y ahora? cinco unidades. No, 25. Voy a poner cuatro decenas. Diez, veinte, treinta, poner 7 unidades. Siete unidades. Voy a, voy a contar con estas. Uno, dos, tres, cuatro. Este Este o número 47. Voy a poner 25, empezando por el decenas. 10, 20. 6. No, Voy a poner 5 unidades de los negros. Es 5 unidades porque mirad. Uno, dos, dos, tres. 4 e 5 este é o número 25 bueno, ahora vou a, su, a xuntar vou a xuntar estas e tamén estas pero primeiro se empeza por as unidades ahora xunto xunto así Junto, a ver, junto porque cuando se cuando sumas siempre tienes que juntar. Si, tienes que quitar es cuando pones una resta que es así, sumas así. Bueno, ahora voy a sumar, voy a poner todo esto así enganchadillo y lo voy a meter aquí abajo. Ahora, aquí es el 5 y aquí es el 7. No sé muy bien esta, esta suma, voy a coger un pavo de cor. No. Ahora lo pongo aquí. poner este, Este da 10, Este da 10 que tiene 10 niños. 11, 12. Pues, pues mira, no se puede llevar esto en el bolso, pero esto sí, porque estos son dúas. Esto, si te lo llevas aquí muchos días, muchos días, acaba rompiéndote el bolso. Quito estas dúas eh, porque ya acabamos esta y las pongo aquí. Y este es el resultado. Aquí tendes a niños, esta pequeña. Ahora le sumo estas dos que solo tienen uno, que son bebés. A ver. Y si llevas este bebé, 11 ah, y 12. Aquí son 12. Pero como esto no puede estar aquí porque mira, es una decena, una decena. Se pone aquí. Ahora voy a contar de 10 en 10 y a ver si puedo hacer algo con esto asuntos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72. El resultado de la suma es 72. 72. Yo el 47. y siete, mais veinticinco. El maíz. Te falta el maíz y la raya. El maíz abajo no, aquí. la raya desde aquí. Fue la raya más grande. Ahora, unidades y decenas. Y Vamos a ver esta suma. 47 más 20 es 5. Vamos a hacer la otra suma. Vamos a empezar por las unidades. 9 7 en la cabeza y 5 en la mano. 7, 8, 9, 10, 11, 12. que no puede estar dos números en la decena. Entonces se pone encima de, de, de, de decena. Ahora vou sumar as decenas. Meto maior na cabeza que é o 4 e na man o 2, 5, 6 e o O este un xa chameu se conta, a que si ven o sete. Yeah.